بالغزال بالعجوة وعملنا قرقيش فاضية سادة وعملنا صوابع اهيت أصابع اهيت بالعجوة الله جميل والريحة طالعة جميلة جميلة بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الهنا والشفا وبقسماط اهي كمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ازيكم يا حبايبي عاملين ايه هنعمل مع بعض النهارده بقى رقيش بالعجوه مقادير بقى معايا ورقيش ساده معايا اربع كوبايات سمنه سخنوهم قوي على النار لما يغلوا على النار معايا معلقه كبيره ملح نص معلقه فانيليا معايا مع ثلاث معالق سمسم حمرتهم على في الطاسه معايا معلقتين كبار خميره واربع معالق سكر معايا سمسم من غير التحمير ده هلف بيه البقسماط اللي من عندي معايا لبن اللبن هخليه الاخر عشان هو نحطه في العجينه الاخر معايا كيلو ونص دقيق اللي هو كيلو تسع كوبايات بالكوبايه ده بتاعت الشاي معايا كيلو ده كيلو ونص دقيق نبتدي مع بعض بقى والعجوه اهي هحشي بقى بسم الله الرحمن الرحيم نسمي اللبن بسم الله الرحمن الرحيم كده مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم الدقيق انا نخلاه منخول منخوليه كويس بسم الله الرحمن الرحيم هنزل بالدقيق الاول كده حته مكان كده عشان انزل بهم فيهم ايه السبب كده اقلب السمنه في الدقيق كويس كده اهو بس السمنه بالدقيق لما كله يطوف بعضه ما خليش فيه حاجه دقيق من غير ما يكون شرب السمنه اقلبها كلها في بعضها كده لما السمنه تدخل في الدقيق تفضلي تقلبي الدقيق في السمنه لما ما يبقاش فيه ولا حبايه دقيق مش داخله في في قلب السمنه يعني زي تبسيها كده اهوت او تفرقيها اي حاجه شوفي بقى بقت في ايه ده الدقيق ضاع كله في قلب السمنه الملح بقى انا قلبته في شويه ميه اهوت حبه الملح معلقه الملح لو في شويه ميه هنزل بقى بالسمسم اهو ما رضتش احطه في الدقيقه عشان السمنه كانت سخنه عشان هو متحمص ما ما يتحرقش منك ولما تحطيه في في العجينه وهو متحمر على النار كده بيدي ريحه جميله قوي في العجينه نفسها هنزل بقى بالفانيليا اهي نص معلقه صغيره فانيليا الله ريحه جميله السمسم بالفانيليا ريحه طالعه جميله اللبن هتكون مدفياه اللبن دافي هنزل بقى بالخميره الاول بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي مدوبه في السكر اقلب تاني واعمل لو عندك عجان بقى حط في الحاجات دي كلها في العجان زي ما حطينا كده هنزل بقى باللبن اخر حاجه هنزل بقى اللبن بعد ما اشوف العجينه معايا بقى كل حاجه كل المقادير دخلت في بعضها ها بقت جميله وريحتها جميله الله اللهم صل على النبي انزل بقى باللبن اللبن ده مدفيه لبن حليب مدفيه على الله بسم الله الرحمن الرحيم هنزل بيه حاجه شويه بشويه كده على ما العجينه تاخد معايا هلاقيها في ايديا مش عايزه كل ما تحط واقلب بالشرط هلاقيها عايزه تاني هي لسه كده عايزه تاني احط تاني احط كمان عشان العجينه لسه يابسه بسم الله الرحمن الرحيم بص بقى التلج تعجني فيها لما تبقى بص العجينه في ايديكي والعجينه بتقطع ازاي تعجني تعجني تعجنه فيها كويس اديها يعني عجنه كويسه كده لما العجينه تلم من من الطبق اللي انت بتعجني فيه او البوله او العجان اي حاجه دي بقى رقيش او منين زي ما بنقول عندنا عايزه بقى تحشيها بالعجوه العجوه اهي عايزه تحشي بالعجوه تحشي بالعجوه عايزه تعملها ساده تعملها ساده عايزه تحشيها جبنه احشيها جبنه يعني دي العجله الاساسيه عايزه تحشيها ملبن احشيها ملبن اختياري بقى الحشوه دي اختياري عايزه تعملها ساده كده ماشي يا كده شايفين العجينه بقى معايا جميله ازاي اللهم صل على النبي شايفين وبتقطع ازاي هغطيها بقى شويه العجينه ترتاح احطها شويه واسيبها ترتاح ترتاح العجوه هتجيب العجوه تخ... و... و... لو هتجيبها عجوه من اللي هي بلح ديت اللي, اللي فيها بلح دي بس تجيب العجوه الطريه هتغسلها يعني تاخدها شطفه كده على الحوض كده بسيطه كده وتصفيها من الميه وتفصصيها من النوى اللي فيه ليناها بمعلقه سمنه معلقه كبيره سمنه على البوتاجاز وتدفيها كده تسخنها تسيحيها يعني وتليناها كده كويس اهي وتحط عليها معلقه كبيره اي عايزه تحطي سمسم تحطي جوز هند تحطي انا حاطه لها معلقه جوز هند وده اختياري سمسم او جوز هند هحط لها معلقه جوز هند وليه اهيت وجميله حتى ما بتبص كده وتبرمها صوابع بقى طبعا ما هتحشي الحشو على قد اللي انت هتحشي بيه اللبن آه. اصلا طبعا اهو ما خدناش بقيته اهو عشان بنخليه للاخر عشان بيفيض عشان العجينه في ايدينا تبقى بالطريقه دي اهي العجينه بقى سبتها ترتاح شويه اهي هبتدي بقى ايه افردها بسم الله الرحمن الرحيم معايا ايه العجينه اهي الشماعات والفوطة كده خد منها برضه وغطيها على قد ما ما هحشي العجله بسم الله الرحمن الرحيم العجينه اهي جميله ماسكه وجميله it, ever. بقى العجوه اللي انا عملتها اهيت عملتها صوابع اهيت هشجعها واحط بقى في الله كده بقى إيه، الفها على العجينه هغسلها بقى كويس اهو عشان الحشوه اللي فيها ما تطلعش مني تبتدي تقطعيها بقى <clears throat> عايزاها طويله شويه عايزاها كعب الغزال <laughs> اي اي تقطع انت عايزه بتعجبك بس يعني ايه ترفعيها شويه عشان العجينه ديت لسه هترفع كمان هتزيد كمان شويه عشان تستوي بسرعه معاك حشوة هشوف الماء شهادة محمد رسول الله لا اله الا الله عايزه بقى تحط عليها سمسم هتوصلها شويه ميه او شويه لبن اهي وتحط عليها شويه سمسم نجيب شويه ميه ونقص البقسماطه يا ميه ونحطها في قلب السمسم بس كده عشان ما يقعش منها عشان يمسك في في حشو فيها امسك فيها ما ينطقش يعني على وشها عايزه تحطي اي حاجه غير السمسم بس هي السمسم بتبقى جميله والصابع تضرب الصابع بسم الله الرحمن الرحيم كمان واحدة ثانية نعملها نفس الطريقة شايفين العجينه معايا جميله ازاي ولونها جميل ريحتها كمان جميله عايزة تعملي أي أشكال تانية بقى برضو عايزة تشكلها أي شكل تاني براحتك تشكلي العجينة أي شكل تاني عايزة تعملها قرص مثلا قرصة مدورة كده فاضي وتحشيها عادي ممكن تعمليها برضو تطلع جميلة برضو لما نعمل لكم برضه تريقها نفس الطريقة ما هتقطعي اول لما ترقي معاك ترقيها خالص عشان الحشو تبقى في النص عشان تبقى في النص العجوه لو عايزه ده تحشيه مكان العجوه ملبن تحشيها ملبن hands. نقفلها كويس ها خلي اللي احنا قافلينها ديت في الارضيه تاكل حطيت ال الله عايزه تقطعها بالسكينه برضه بالسكينه عايز تقطعها برضه بالسكينه عايزه احطها بيض على وشها كده وعايزه احط لها بردك بيض هنا بيض وتحط سمسم عادي اختياري برضه بس دي جميله الله الله تطلع جميله ان شاء الله النتيجه تطلع جميله دبعت هديت شوية خنطة شوية طولها شوية بالتقطيع التقطيع بس اللي بتختلف شوية بول بقى شوية مفرعين شوية هعمل دي بطريقه ثانيه اهي بنت افرد فيها العجوه كده كلها في العجينه كلها لو العجينه كبيره ممكن تقطعيها اهيت تعمليها على قد قد العجينه الصغننه بس انا بعمل عشان اعمل بسرعه ساكت المهم هتقطع كده العجوه في قلبها تحطها كده برضه شكل يعني مختلف شويه العجوه خلصت اهيت حشيتها اهيت العجوه هبدا بقى في الساده بقى العيش الساده بقى lại thế هروح ادخله بقى الفرن اكون مولعه الفرن قبل ما ادخله هدخله الفرن بقى على درجه حراره يعني متوسطه لما يحمر من تحت اوطي خالص واعلله شويه من فوق وابدا اشريه بقى في الفرن وديه الفرن بقى طلعناها بقى من الفرن اهي بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي شايفين جميله ازاي ولا الريحه طالعه جميله تنسوش بقى تعملوا like و share. الله بالهنا والشفا. اللهم صل على النبي جميل اللون احمر وجميل الله الله